तो ये जो होते हैं कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू बताएं गाइस आज मैंने जो पार्किन नेटवर्क गाइस पिछली बार मैंने कुछ इंडियन गेम को सर्च किया था एंड नाउ आज हम लोग वापस देखेंगे तो, तो नीचे वो लिखा हुआ यार nine four two two ten right now four six eight nine four zero one two zero two eight nine one one one one two भाई ये कौन सा मैच चल रहा है छोड़ो थोड़ा गाइस ऐसा करते हैं आज हम दोबारा से कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सर्च करने वाले हैं तो चलो भाई यार करते हैं अपना फर्स्ट जो होने वाला है वो है हम्म। हम्म। तो अच्छा मैं नेक्स्ट गेम गेम मैटिस अच्छा ये करेक्टर है करेक्टर करेंगे भाई यार भाई वो भी आपको बता देते उनके बारे में तो कहीं वो जो है यार मुझे तो मस्त मस्त मज़े मज़े की वीडियो बनाते हैं मतलब यहाँ पता है शायद फाइव लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उनके एंड वो मतलब यार वो माइंड क्राफ्ट की बाकी बहुत सारी मस्त मस्त गेम के बनाए हुए हैं एक डॉक्टर में एक वीडियो अबाउट गेमिंग यस एक गेमर गेमिंग की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्या हाँ। है director record video in English हाँ इंग्लिश ना साला नेक्स्ट है फिर सर करेक्टर है हिंदू ओ यस सही सही ये करेक्टर अब मेंबर ऑफ द पैक ये क्या होता है पता नहीं हम्म ये ऐडो को तो ये कैसा ऐड था that your character were an I class थी हम्म वहाँ पहनता तो है जो करेक्टर है वो सिस्टर सपोर्ट करने वाली मेरे को नहीं पता पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कौन विक्टोरियस सर विक्टोरी शायद तो बैट कर देते हैं अच्छा, जो करेक्टर विद बैट बट नहीं मेरे पर कोई नहीं कि डेलो करेक्टर वन जो हिस्स पे यस कोई फेस टाइम करता है ये character I fan of photo games direct actor play PUBG mobile PUBG भाई सबने के लिए होगी और जो करेक्टर आप ओवर वन मिलियन नो भाई नो अभी तक तो नहीं हुई फिर उसके बाद है ऐसा करेक्टर यूज मैजिक वो हैरी पोटर तो नहीं है मगर नहीं <laughs> वो हैरी पोटर नहीं है करेक्टर ट्रीमर ना तक भाई यूट्यूब पर भी नहीं पहले करेक्टर प्ले है एक्टर ये बात भाई पॉइंट पे आ गया आपको हाँ भाई उसने भी है एक्टर खेली भी है तो हाँ भाई कड़ है बंदे को करेक्टर टीम में जाए मेरे मुझे क्या पता मेरा ए एप एक डी डीप एक यस गाइस सही बताया इसने यस तो ठीक था नो गाइस हम लोग अपना सेकंड वाला जो है बंदे को मतलब अपने करेक्टर को देते हैं तो yes I play again okay guys अब मैं जो है तो इंडियन हूं इंडियन का कैरेक्टर करेक्टर इंडियन तो गाइस वो जो हमारे नेक्स्ट करेक्टर जो गाइस इंडियन तो हैं क्योंकि आप वो चुन तो के चुके 1 मिनट से ऊपर हैं और उन गाइस माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट की है चैनल के ऊपर गाइस उन्होंने बहुत सारी वर्ल्ड गेम्स भी खेली हुई है तो भाई इतनी ठीक ठाक खेली हुई है वेट तो करते हैं गाइस गैस नेक्स्ट है हमारा करेक्टर वीडियो यस यस हां भाई गेमिंग के बारे में वीडियोस बनाते हैं डायोग्राफ्टर हैव सब्सक्राइबर डोंट नो भाई मुझे नहीं पता arrow character related with super smash bros अरे भाई वो गेम है इससे रिलेटेड कहाँ पे हो गया नो भाई नो नो भाई super smash bros arrow character associated with SMG pro पक्का किसी गेम को नहीं अरे यार क्या क्या पूछ रहे हैं नो क्या है doctor made Minecraft video yes doctor doctor race on hand space और भाई दिखा भाई देखता हम तो करते होंगे बस वो करेक्टर है वाइट क्लास की यहाँ पे है तो मगर पहनते हैं कभी नहीं पहनते उनकी मर्जी जो करेक्टर है वन ओपन वन मिलियन है भाई जल्दी ना पकड़ ले करेक्टर पटेल पैड ये क्या होता है नो भाई नो कर तो जो करेक्टर फाइन ऑफ फोरम के वो बैबली कर देता हूँ ऐसे करेक्टर लिव इन ब्रूनिया ब्रूने भाई ये अभी तो पूछा इंडियन नहीं नहीं ये ब्रूनी में पहली बार सुन पहली बार सुन रहा भाई यार में कैप मोस्ट ऑफ टाइम हाँ भाई पकड़ रहा है पकड़ रहा है में फनी फोर्टनाइट वीडियो भाई उनको तो पता भी नहीं होगा ever been to mental hospital भाई क्या पूछ रहा है जवान निकालेगा क्या हमें अगर गेम की बात हो तो वो तो खेली हुई है मेंटल हॉस्पिटल प्यारे का भी गए हैं भाई कौन जाएगा अपनी जान पे खेल के अल्ट्रोवर थ्री मिलियन यू भाई अभी तो पूछा है वन मिलियन है लेकिन अल्ट्रो बिल्ड एक्सपी काम यस माइनक्राफ्ट में बनाई हुई ओ भाई साहब यस हमारे पास सही गैस की है यस यस भाई तुम जल्दी जल्दी पकड़ पकड़ो यार वीडियो भी लंबी नहीं हो रही अच्छी बात है ये character already played three two three thousand तीन हज़ार तेईस बार मतलब थ्री थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बार लोगों ने इस यूएस पर किया है गलती करते हैं तो, तो ऐसे भी नष्ट हुए वो माइनक्राफ्ट हैं हाइड नो तो फ्रॉम इंग्लैंड नो भाई इंडिया इंडियन गेमर के बारे में बात does your geographical link to Batman? हम्म हम्म हम्म नहीं कोई रॉबिन नहीं है हम्म, कोई रॉबिन नहीं है जो बैटमैन के साथ लिंक होगा नेक्स्ट एड दरो craft record video in English no video पाई नहीं है इधर करेक्टर तो नहीं है अब ये बात सही है आगे ना पूछ लेते the character was Muslim the character were an I classes yes very good very good I character और ये ह्यूमन के बारे में बात कर रही हैं लोग डॉक्टर रवा मेम्बर्स ब्रदर सिस्टर हैं तो मगर कोई फेमस नहीं है हम्म। आगे है वो प्लेड इन द लॉर्ड सही बात मुझे क्या बताइए कौन सी गेम है तो करैक्टर प्ले कैरियर मोड क्या पूछ रहे हैं ले रहा है तेरा तेरे करैक्टर यूज सैंड क्यों यूज़ करेगा वो क्यों यूज़ करेगा अच्छा जो करेक्टर योर ओन फ्लैश और ब्लड श्योर का लगाया भाई रियल इंसान है तो फिर क्वेश्चन पूछा शायद जो character from the modern franchise नहीं करेक्टर फैन बोल रखे हैं नो भाई नो है अरे भाई करेक्टर टीचर तो शायद ना दो बंदों को देखे उसका दिमाग क्या हो गया में character famous for playing escape from Tarkov मैं लोगों को पता है कौन सी गेम है नहीं फिर करेक्टर है सिस्टर यस फिर करेक्टर में फुल टाइम वीडियो शायद अभी तक तो बना ही नहीं है तो हाँ कि शायद है नो ये क्या भाई यार रिटेज के स्पीड में गुजर लिए लिया फॉर्म में ऑटो होंगे मेरे को पता भी नहीं कि टॉम गेम होता क्या है एक करेक्टर कर नहीं है नहीं है ये करेक्टर इस character connected to the block story नहीं भाई नहीं तो ये करेक्टर लीड कमजोर है वो बड़ा यूट्यूबर मेरे तो घर में रहते हैं चेक करके तो आना पड़े अरे नहीं रहता ना अभी भाई नहीं है वो कर character play virtual reality game no भाई इससे नहीं हो पाएगा निकल ले पहले फुर्सत में निकल ले डॉक्टर अभी तो पूछा था डॉक्टर का है तो ये तो पहनने लग गया डॉक्टर हाँ रेल कर लेते डॉक्टर मेरे को नहीं पता डॉक्टर रुक रहा आपका बिजली को या फिर फायर टाइम मुझसे कि जल्दी जल्दी से करेंगे तो डॉक्टर आपको अंगूर का टारगेट बैटर्स कितने हैं भाई क्या मुझे और नहीं पता तो डॉक्टर को लेकर नेता नहीं तो अपने साथ में आपने हर वक्त अपनी तारीफ तो डॉक्टर नौकरों को नो नो तो doctor number of ultra four no दूसरे नहीं पाएगा डॉक्टर बॉम्ब चल <laughs> अरे भाई अभी पूछा कैरेक्टर है भाई नहीं अरे करेक्टर है वो ब्रदर यार अरे करेक्टर हम्म।, हम्म हम्म रुक रुक रुक गेमर हम्म रुक रुक फ्रॉम दिल्ली हम्म, हम्म। ये सीखनी है ना विल्डर की तुमसे जाके सीखो उनकी लैंग्वेज मेरे को नहीं आती Hmm, hmm. Okay, apparently. Hmm. Yes, smarty पाए नहीं भाई मतलब अरे तू हार गया तो इससे नहीं होगा नो भाई वीडियो तीन तो भी बन गई कौन था कंटिन्यू करे अरे कौन है इसमें से चित्रो राचित्रो था गए राचित्रो ये था गए राचित्रो था राचित्रो था भाई यार इतने मतलब कि भाई की लिस्ट के अंदर भी है Rambo, you have defeated me. Yes! आज तक कोई भी हमें इसको डिफीट नहीं कर पाया ये बात फोटो तो बनती है फोटो कर लो हम्म, के साथ मतलब अगर आज मैंने इसको डिफीट कर ही लिया हाँ ठीक सो तो वैसे अगर तुम लोग अपने हाथ थोड़े ज्वाइन करते हैं अगर आप लोगों को हमारी आज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लोगों ने फोर्टी टू टाइम्स किया एंड वीडियो शेयर तो करने भी मत भूलना भाई एपिनेटर के अंदर पैंट आए फिश कर दी ये तो ये ऐसा कर वो भाई यार मैं मिलता हूँ आप लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय